Тепер дім найважливіша подорож. Я доїхала завдяки тобі. Власний шлях вибір рухатися вперед. Проїжджай. Завдяки тобі. Надія світлі плани на майбутнє. Посажу квіти завдяки тобі. Спокій сьогодні здобутих захисників і захисниць. Все це завдяки тобі. Завдяки тобі.